chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać z Wami o historii Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, zwanej potocznie PRL-em. Pewnie kojarzycie, że państwo pod taką nazwą funkcjonowało w latach 1945-1989. Potocznie nazywane było państwem komunistycznym, gdyż pełną władzę sprawowała w nim partia komunistyczna. Skąd wzięli się w Polsce komuniści? Czym charakteryzował się PRL? Jak doszło do jego upadku? O tym właśnie chcemy z Wami porozmawiać. No właśnie. W momencie zakończenia II wojny światowej Polska znalazła się w sytuacji paradoksalnej. Teoretycznie należeliśmy do bloku, który zwyciężył. Byliśmy wiernym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Nasi żołnierze bili się dzielnie nie tylko na okupowanym terytorium Polski, ale także w Norwegii, północnej Afryce, Włoszech, Holandii. Bez naszych lotników Brytyjczycy nigdy nie wygraliby powietrznej bitwy o Anglię, co pozwoliło im odeprzeć atak Niemców. Niestety, ten wysiłek w żadnym stopniu nie przełożył się na realne efekty. Od 1941 roku, czyli od momentu ataku Niemiec na Związek Radziecki, alienci weszli w sojusz z Rosją, by pokonać Hitlera. Polska przestała się wtedy liczyć. Od tego momentu o wszystkim decydowała Wielka Trójka – Rosjanie, Amerykanie i Brytyjczycy. Popatrzcie na słynne spotkanie w Jalcie Stalina, Roosevelta i Churchilla. Przesądzono tam, bez naszego udziału, o losie Polski na kolejne pół wieku, Podarowano Rosjanom kresy wschodnie, w tym Wilno i Lwów. Rosjanie przejęli także kontrolę polityczną nad Polską. Przypieczętował to ważny fakt militarny. Sowieci, prowadząc kontrofensywę przeciwko Niemcom, wypychali ich z terytorium Rosji. W ten sposób przeszli drogę od Moskwy do Berlina. Idąc przez ponad 2000 kilometrów, wojska radzieckie zajmowały terytoria kolejnych państw. Jeśli gdzieś już weszli, to zachowali kontrolę nad tym państwem do 1989 roku. Ten czysto militarny fakt określił historię Europy na kolejne 50 lat. Plastycznie ujął to Winston Churchill. W swoim historycznym przemówieniu z 1946 roku powiedział, że wszystko, co znajduje się na wschód od linii Szczecin-Triest, jest dziś kontrolowane przez Moskwę. W ten sposób został oddzielony od reszty Europy żelazną kurtyną. Ten los podzielił także powstały po wojnie PRL. Choć formalnie niepodległy, to w rzeczywistości był państwem fasadowym był rodzajem wieloletniej okupacji. Zatem na pytanie, skąd w Polsce wzięli się komuniści, odpowiedź jest dość prosta. Po prostu przyjechali na sowieckich czołgach. Związek Radziecki dzięki sile militarnej narzucił społeczeństwom Europy Środkowej swoją wolę. Wszędzie powołał fasadowe partie i instytucje. Niby w Polsce rządzili Polacy, a w Czechosłowacji rodowici Czesi. W rzeczywistości o wszystkim decydowała Moskwa. Przywódcy PRL-u pełnili wyłącznie rolę namiestników imperium, a ich głównym zadaniem była pacyfikacja społeczeństwa. Zanim porozmawiamy o konkretnych wydarzeniach z historii PRL-u, ogólnie scharakteryzujmy system komunistyczny. Najlepiej zrobić to porównując go do realiów, w których obecnie żyjemy. Po pierwsze, system polityczny. W demokracji o władzę konkurują ze sobą partie polityczne prezentujące wyborcom swój program. Rządzi ta, na którą zagłosuje najwięcej wyborców. Jeśli nie ma partii, która odpowiada poglądom dużej grupy obywateli, to zawsze można założyć własną partię i wziąć udział w tej rywalizacji. W komunizmie o takiej rywalizacji nie mogło być mowy. System gwarantował pełnię władzy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, w skrócie PZPR. Jej przewodnia rola została w pewnym momencie nawet wpisana do konstytucji. Nie opierała się ona jednak na realnym poparciu społecznym, ale na strachu. Prawdziwą legitymizacją rządów PZPR był bowiem terror wobec społeczeństwa oraz militarna potęga Moskwy. Bez wsparcia z zewnątrz, w normalnych demokratycznych wyborach, komuniści nigdy w Polsce nie zdobyliby władzy. Przejdźmy do drugiego obszaru, czyli gospodarki. W kapitalizmie właścicielami większości firm są osoby prywatne, to one także nimi zarządzają. Kluczowe znaczenie ma tu wolny rynek, który określa zapotrzebowanie na poszczególne towary oraz ich ceny. O tym, co i za ile produkować, decydują zatem klienci, którzy chcą dany produkt kupić. W gospodarce komunistycznej o wszystkim decydowało państwo. Większość przedsiębiorstw i fabryk należała do państwa, które przejmowało ich zyski. O tym, kto zarządzał tymi fabrykami, nie decydowała zatem skuteczność menedżerów, ale względy polityczne. Dlatego dyrektorami zostawali członkowie partii komunistycznej. Co najbardziej absurdalne, urzędnicy państwowi również decydowali o cenach i ilości poszczególnych towarów. Ich wyliczenia zazwyczaj były błędne, dlatego większości podstawowych rzeczy brakowało. Z tego też powodu naszym rodzicom PRL kojarzy się przede wszystkim z godzinami spędzonymi w kolejkach, by dostać mięso, cukier czy nawet papier toaletowy. I wreszcie trzeci obszar to prawa i wolności obywatelskie, których poszanowanie gwarantują dojrzałe demokracje. Dlatego nikogo nie dziwi, że państwo nie powinno ingerować w to, co myślimy, jakie poglądy religijne wyznajemy, z kim się spotykamy czy <laughs> gdzie idziemy na wakacje. Powinno także dać nam możliwość publicznego mówienia o naszych przekonaniach i namawiania do ich przyjęcia innych ludzi. W tym celu możemy założyć własne organizacje społeczne czy partie polityczne. Także w tym aspekcie komunizm odbiegał od współczesnych standardów. Wspomnieliśmy już, że przewodnia rola PZPR uniemożliwiała ludziom prowadzenie swobodnej aktywności politycznej. Nie można było zatem zakładać konkurencyjnych partii. Komuniści kontrolowali także społeczeństwo, więc obywatele nie mieli prawa organizować się w większe grupy. Jednak to nie wszystko. Komuniści dążyli także do ingerencji w sferę prywatną. Cenzura ograniczała wolność słowa. Oficjalny ateizm państwowy ograniczał praktyki religijne. Prowadzono inwigilacje, czyli kontrolowano rozmowy telefoniczne, korespondencje. zakładano podsłuchy. Wreszcie służba bezpieczeństwa podejrzanych obywateli nękala ciągłymi aresztowaniami oraz calodobowym nadzorem. Podsumowując, PRL to państwo narzucone Polakom z zewnątrz, wbrew ich woli. Przywódcy w tym państwie nie posiadali mandatu społecznego, a ich głównym celem było kontrolowanie narodu. W pewien sposób PRL był zatem antypaństwem. Zamiast służyć swoim obywatelom, był formą ich zewnętrznego zniewolenia. Dlatego cała historia PRL to historia kolejnych konfliktów, wybuchających średnio co 10 lat na linii społeczeństwo-władza. Ich regularność pokazuje, że nigdy nie pogodziliśmy się z rolą więźniów we własnym kraju. U podstaw tego sporu leżało bardzo trudne pytanie, które zadawał sobie każdy obywatel żyjący w tamtych realiach. Jaka powinna być moja postawa wobec tej sytuacji? Czy powinienem walczyć z nową władzą, czy raczej zachować wobec niej neutralność? A może ją wspierać, bo nie ma sensu walczyć z silniejszym? To, co czyni historię PRL-u tak ciekawą, to bardzo różne odpowiedzi konkretnych ludzi na to samo pytanie. Za pierwszy okres PRL-u uznaje się lata 1944-1952. Datą brzegową jest przekroczenie dawnej granicy Polski przez Armię Czerwoną. Od samego początku Sowieci zaczęli instalować struktury polityczne. Choć w rzeczywistości utworzone w Moskwie, to na ich czele mieli stać Polacy, w 100% uzależnieni od komunistów radzieckich. Taka strategia miała pokazać fikcyjne poparcie społeczne dla działań Rosjan. W tym samym celu pierwszy rząd kontrolowany przez komunistów, tymczasowy rząd jedności narodowej, miał reprezentantów także partii opozycyjnych. Gdy społeczeństwo międzynarodowe go zaakceptowało, to komuniści rozpoczęli proces wykańczania opozycji. Jeden z liderów polskich komunistów powiedział wtedy cyniczne słowa. Władzy raz zdobytej nie oddamy nigdy. Możecie jeszcze krzyczeć, że leje się krew narodu polskiego, że NKWD rządzi Polską, lecz to nie zawróci nas z drogi. Okres walki o władzę absolutną kończy się w 1948 roku, gdy powstaje Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Będzie ona rządziła PRL-em przez kolejne 40 lat. Istotę tego procesu widać w losach generała Leopolda Okulickiego pseudonim Niedźwiadek. Ten polski patriota walczył zarówno w I wojnie światowej, jak i w wojnie bolszewickiej. W trakcie II wojny światowej najpierw brał udział w obronie Warszawy, a następnie włączył się w budowę państwa podziemnego. Stał się w ten sposób jednym z twórców Armii Krajowej. Aresztowany przez Rosjan, wypuszczony dzięki generałowi Andersowi, przez moment znalazł się w Anglii. Ostatecznie jako cichociemny został ponownie zrzucony na teren Polski. Okulicki dostał się do ścisłego dowództwa AK. Był zwolennikiem wybuchu Powstania Warszawskiego. Po kapitulacji cudem opuszcza miasto w grupie ludności cywilnej. Wobec aresztowania dotychczasowego przywódcy został komendantem głównym AK, jak się okazało, ostatnim w jej historii. W styczniu 1945 roku wydał bowiem rozkaz o rozwiązaniu Armii Krajowej. Chciał w ten sposób chronić swoich żołnierzy przed masowymi aresztowaniami ze strony Armii Czerwonej. Jednocześnie powołał konspiracyjną organizację o nazwie NIE. Można ją tłumaczyć na dwa sposoby. NIE jako skrót od słowa niepodległość lub jako symbol sprzeciwu wobec ZSRR. Okulicki pada ofiarą prowokacji radzieckich służb specjalnych. Zaproszony wraz z piętnastoma innymi liderami państwa podziemnego na pertraktację, zostaje aresztowany i wywieziony do Moskwy. Tam odbywa się słynny proces 16 przywódców państwa podziemnego. Wszyscy aresztowani odmówili skorzystania z usług adwokatów sowieckich i bronili się sami. Zachowali do końca godną i budzącą podziw postawę. Okulicki, skazany na 10 lat, zostaje zamordowany w więzieniu w 1946 roku. Losy ostatniego komendanta głównego AK, sądzonego w Moskwie i tam zamordowanego, symbolizują powojenne losy żołnierzy Armii Krajowej. Przez więzienia PRL w latach 44-52 przyszło około 2 miliony osób. Liczba śmiertelnych ofiar terroru w tym czasie szacowana jest na dziesiątki tysięcy. W 1954 roku w kartotekach organów bezpieczeństwa znajdowało się prawie 6 milionów nazwisk. Były to osoby uznane za wrogów nowego porządku. Jak łatwo policzyć, co trzeci Polak był w tym czasie inwigilowany. Pomimo tego dziesiątki tysięcy byłych żołnierzy Armii Krajowej również po 1945 roku prowadziły działalność zbrojną. Tworzyli oni podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne. Przez wiele lat po zakończeniu wojny stawiali czynny opór sowietyzacji Polski. Ostatni z nich, Józef Franczak, zginął w obławie w województwie lubelskim w październiku 1963 roku. Zatem walczył on z władzą komunistyczną jeszcze przez 18 lat po zakończeniu wojny. Nic dziwnego, że te oddziały przeszły do historii jako żołnierze niezłomni. Pomimo tego oporu komuniści wprowadzili swoje rządy, czego symbolem są lata 1952-56. W 1952 roku uchwalono konstytucję, która pieczętowała komunizm w Polsce. Formalnie zmieniono nazwę państwa na Polską Rzeczpospolitą Ludową. Na wzór sowiecki zniesiono urząd prezydenta, wzmocniono system policyjny, zagwarantowano władzę partii komunistycznej. W tym czasie wzmogły się również ataki na kościół i duchowieństwo, czego symbolem było trzyletnie więzienie dla prymasa Stefana Wyszyńskiego. Faktycznymi autorami tej konstytucji byli Bolesław Bierut oraz Józef Stalin. Bierut, wieloletni agent sowiecki, który zrzekł się polskiego obywatelstwa, skazany przez polski sąd za działalność antypaństwową, pełnił najważniejsze urzędy w PRL-u. Przez dziesiątki lat każdy uczeń polskiej szkoły musiał wychwalać Bieruta jako wzór do naśladowania. W tym samym czasie o Okulickim, jeśli w ogóle uczono, to jako o zaplutym karle reakcji, jak żołnierzy AK nazywali komuniści. Lata 1944-52 to zatem okres instalowania władzy komunistycznej w Polsce. Zaś okres 1952-56 to czas formalizacji tego systemu represji. Zbiorczo te pierwsze 12 lat PRL-u historycy nazywają okresem stalinizmu. To wtedy komunizm w Polsce był systemem najbardziej zbrodniczym. Co prawda, odbudowano kraj z gruzów wojennych, ale odbyło się to kosztem życia tysięcy ludzi i wolności całego społeczeństwa. Pewne zmiany zaszły dopiero po 1956 roku, na co wpłynęły trzy okoliczności. Po pierwsze, w 1953 roku umiera Stalin – którego śmierć rozpoczyna odwilż w Związku Radzieckim. Polegała ona na potępieniu kultu jednostki oraz ograniczeniu terroru. Ten sam proces miał miejsce w innych krajach bloku komunistycznego. Po drugie, w 1956 roku umiera Bierut, a jego śmierć do dziś owiana jest tajemnicą. Miała bowiem miejsce w Moskwie, gdzie Bierut był gościem kolejnego zjazdu partii komunistycznej. Bezpośredni wpływ na jego zgon mógł mieć referat Nikity Chruszczowa potępiający stalinizm, który oznaczał koniec kariery politycznej Bieruta. Po trzecie wreszcie, w 1956 roku narastał opór polskiego społeczeństwa. Zaczęli intelektualiści, którzy w oficjalnym liście do władzy apelowali o przestrzeganie praw człowieka. Rosło również niezadowolenie robotników. W czerwcu 1956 roku doszło do masowego strajku w Poznaniu. Zorganizowano pikietę w centrum miasta, w której wzięło udział ponad 100 tysięcy obywateli. Odpowiedź władzy była bezwzględna. Manifestacja została brutalnie spacyfikowana. Zginęło 75 osób. Dzień później komunistyczny premier Józef Cyrankiewicz w przemówieniu wygłosił pamiętne słowa. Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrąbie. Poznański czerwiec, który łączył się z destalinizacją w Związku Radzieckim, przyniósł jednak efekty. W latach 1956-70 dochodzi do odwilży. Przez te 14 lat najważniejszą funkcję w państwie, pierwszego sekretarza Komitu Centralnego Partii Komunistycznej, pełnił Władysław Gomułka. Podobnie jak Bierut, również Gomułka pochodził z biednej rodziny robotniczej. Od młodości działał w partiach komunistycznych. W latach 30 był dwukrotnie skazany za próbę, cytuję, zmiany przemocą ustroju państwa polskiego. Zaś w latach 40. instalował władzę komunistyczną w Polsce. Jednak Gomulka, w przeciwieństwie do Bieruta, był zwolennikiem zachowania niezależności od Związku Radzieckiego. Chciałby w sprawach dotyczących PRL-u decydowali polscy komuniści, a nie Moskwa. Te różnice zdań bardzo sprytnie wykorzystał Bierut. Rozumiał, że prezentowana przez niego uległość wobec Moskwy będzie dużo bardziej na rękę Stalinowi niż ambitna strategia Gomułki. Dlatego ze wsparciem Rosjan w 1947 roku doprowadził do usunięcia swojego towarzysza. Potępiono go za, jak to się wtedy mówiło, odchylenie nacjonalistyczne, czyli za przesadne dbanie o interesy Polski. Kulminacją były lata 1951-54, gdy Gomułka został wsadzony do więzienia. Karta historii się jednak odwróciła. Gomułka wrócił do Lask na fali odwilży października 56 roku. Partyjni działacze mianowali go swoim przywódcą, bo szukali kogoś kojarzącego się z komunizmem z ludzką twarzą. Rzeczywiście, Gomułka początkowo budził powszechną sympatię. Szacunek budziło więzienie za wierność swoim poglądom. Liczono, że porzuci on kult Stalina i Bieruta oraz ograniczy represje. Oczekiwano, że będzie bardziej dbał o dobro Polski niż Związku Radzieckiego. Gdy w pierwszych dniach swojego rządu wygłosił płomienne przemówienie, ponad 400 tysięcy warszawian słuchało go z ogromnymi nadziejami. Jednak Gomułka przegrał swoją szansę. Okazało się, że ten tak zwany komunizm z ludzką twarzą był fikcją. Ścisłych więzi politycznych i gospodarczych ze Związkiem Radzieckim nie udało się zerwać. Co więcej, Strategia większej wolności nie tyle przysporzyła komunistom sympatii, na co liczono, co wzmocniła najsilniejszego przeciwnika władzy, czyli Kościół. Lata 1944-56 to brutalna walka z katolicyzmem, czego przejawem była śmierć setek księży. Nie złamało to jednak wierzących. Gdy w 1956 roku uzyskano większe swobody religijne, prymas Wyszyński przeszedł do kontrofensywy. Zbliżała się ku temu znakomita okazja. W 1966 roku przypadała tysięczna rocznica Chrztu Polski. Jak pamiętamy, chrzest Mieszka I nie był wyłącznie wydarzeniem religijnym. Oznacza on przede wszystkim umocnienie państwa polskiego, zrównanie i związanie go z chrześcijańskimi krajami Zachodu. To połączenie wymiaru politycznego i religijnego sprawiło, że obchody milenium Chrztu Polski przerodziły się w spór o polską tożsamość. Komunistom bardzo zależało, by obchody tej rocznicy pozbawić kontekstu religijnego. Mówiono o tysiącleciu państwa polskiego, masowo budowano szkoły, pokazując komunizm jako najpiękniejszą epokę w dziejach. Kościół miał zupełnie inną opowieść. Jaką? Polskość i katolicyzm były od zawsze ze sobą powiązane i znakomicie się uzupełniały. Skoro nasza historia zaczyna się od sakramentu, to znaczy, że Kościół zawsze był ochroną dla społeczeństwa gnębionego przez kolejnych agresorów tym plebiscycie powszechnie uznano wizję Wyszyńskiego za głębszą i bardziej autentyczną. Polacy masowo uczestniczyli w wydarzeniach religijnych, choć w tym samym czasie władze organizowały konkurencyjne obchody i festyny. To Wyszyński, a nie Gomulka, urósł do rangi autentycznego przywódcy narodu. Dlatego widząc słabnące poparcie społeczne dla swoich rządów, Gomulka w drugiej połowie lat 60. zaostrzył kurs. Symbolem tej zmiany są dwa ważne wydarzenia. Pierwsze z nich miało miejsce w 1968 roku, gdy wybuchł spór o kulturę. Warszawska inscenizacja teatralna Dziadów Adama Mickiewicza budziła wielkie emocje, gdyż wątki antyrosyjskie tej sztuki publiczność odczytywała w kontekście współczesnym. Gdy padało słowo car, wszyscy myśleli Stalin. Dlatego cenzura postanowiła zdjąć to przedstawienie. Reakcją były protesty studenckie organizowane w wielu miastach pod hasłem Chcemy kultury bez cenzury. Część organizatorów tych manifestacji miała korzenie żydowskie. Władza wykorzystała to, by rozpocząć szerszą nagonkę antysemicką. Była ona wymierzona w zasłużonych działaczy partyjnych, którzy odchodząc mieli zrobić miejsce działaczom średniego szczebla. Marzec 68 roku skończył się przymusową emigracją z Polski około 15 tysięcy naukowców i ludzi kultury pochodzenia żydowskiego. Intrygujące jest, że Gumułka przyzwolił na te akcje, choć także jego żona była Żydówką. Drugie wydarzenie miało miejsce w grudniu 70 roku, gdy doszło do masowego buntu robotników. W reakcji na podwyżkę cen mięsa w wielu miastach, przede wszystkim w Gdyni, Gdańsku, Szczecinie i Elblągu, doszło do demonstracji i strajków. Idąc za doktryną Cyrankiewicza, że władza ludowa odrąbie rękę każdemu prowokatorowi, protesty zostały krwawo stłumione przez milicję i wojsko. Zginęło wtedy 41 osób. Te dwa wydarzenia miały ogromne znaczenie społeczne. W październiku 56 roku wielu ludzi wciąż wierzyło, że komunizm w Polsce da się naprawić, że idea jest dobra, tylko realizacja jest zła. Bardzo popularne było hasło socjalizm tak, wypaczenia nie. Po marcu 68 i grudniu 70 nikt już tak nie myślał. Gomulka, ten komunista z ludzką twarzą, okazał się być tyranem tak samo uzależnionym od Moskwy jak Bierut. Coraz więcej osób zaczęło myśleć, że zamiast reformować, trzeba ten system obalać. Póki co jednak aktyw partyjny zdecydował, że Gomułka musi odejść. Jego miejsce zajmuje Edward Gierek, który będzie rządził przez całe lata 70. Biografia tego działacza bardzo różni się od historii Bieruta i Gomułki. Co prawda Gierek również urodził się w rodzinie robotniczej. Jednak z powodu nagłej śmierci ojca emigruje z matką za chlebem do Francji. Następnie przenoszą się do Belgii, gdzie Gierek pracuje od najmłodszych lat. Gierek wraca do Polski dopiero w 1948 roku, już jako dorosła osoba z żoną i dwójką dzieci. Dzięki temu nie był tak bardzo uzależniony od Moskwy jak jego poprzednicy. Doświadczenie zdobyte na Zachodzie oraz Płynna znajomość francuskiego pozwoliła mu również zbudować wizerunek polityka nowoczesnego, aspirującego do wyższych standardów. Gierek połączył to ze swoistym populizmem. Zasłynął wizytami gospodarskimi w całym kraju oraz wiecowym zawolaniem No to jak, towarzysze, pomożecie? Sala głośno odpowiadała Pomożemy. Dzięki dobrej prasie na Zachodzie Gierek uzyskał zagraniczne kredyty na rozwój. Za te pieniądze nastąpiło przyspieszenie gospodarcze. Masowo budowano bloki mieszkalne z wielkiej płyty, które do dziś zdobią polskie miasta. Unowocześniono sieć dróg, powstały pierwsze autostrady, zaczęto produkować nowoczesne produkty przemysłowe eksportowane na zachód. Ekipa Gierka dążyła także do normalizacji stosunków z Kościołem. W 1976 roku premier Piotr Jaroszewicz publicznie złożył życzenia urodzinowe prymasowi Wyszyńskiemu. Z kolei w 1979 roku władze zgodziły się na pielgrzymkę Jana Pawła II, która obudziła społeczeństwo do solidarności. Lata 70. to najlepszy okres PRL-u. Wzrost gospodarczy przełożył się na poprawę życia społeczeństwa. Ludzie zasmakowali w Coca-Coli i niemieckich czekoladach kupowanych w sklepach Peweksu. Poprawę nastrojów wywołał także sport. Ta dekada pełna jest triumfów naszych sportowców. Za sprawą orlów trenera Kazimierza Górskiego staliśmy się potęgą piłkarską. Zdobyliśmy złoto na Igrzyskach Olimpijskich w 1972 roku, srebro na Igrzyskach Olimpijskich w 1976 roku oraz trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata w 1974 roku, pokonując między innymi Brazylię. Takiej serii nigdy już nie powtórzyliśmy. Jednak druga połowa gierkowskiej dekady kończy się kryzysem gospodarczym. Okazało się, że rozwój na kredyt jest możliwy tylko na krótką metę. Gdy doszło do spłacania kolejnych rat, co ostatecznie zakończyło się dopiero w 2012 roku, komunizm pokazał, jak bardzo jest ekonomicznie niewydolny. Pogłębiający się kryzys wywołał kolejną falę strajków. 76 rok to masowe protesty, przede wszystkim w Radomiu, Ursusie i Płocku. Doktryna Cyrankiewicza nadal obowiązywała. Władza po raz kolejny postanowiła spacyfikować te, jak je nazywano, chuligańskie wybryki. Tym razem w sukurs robotnikom idą intelektualiści. Powstaje Komitet Obrony Robotników, pierwsza jawnie opozycyjna organizacja. Jej celem jest prawna i finansowa pomoc poszkodowanym. W ślad za korem powstaje Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela, Konfederacja Polskiej Niepodległej oraz inne organizacje opozycyjne. Społeczeństwo zaczyna na poważnie organizować się przeciwko władzy. Kolejny bunt społeczeństwa wybucha w sierpniu 80 roku. Tym razem jego centrum była Stocznia Gdańska, która koordynowała strajki w całej Polsce. Na czele stanął Lech Wałęsa, elektryk ze stoczni. Zasięg protestów był tak wielki, że komuniści nie są w stanie ich spacyfikować metodą pałki i gazu. Zmuszeni zgadzają się na rejestrację Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Od początku Solidarność nie jest jednak typowym związkiem zawodowym, ale ruchem społecznym zapisuje się do niej 10 milionów Polaków, czyli co trzeci obywatel. Powstanie Solidarności oznaczało koniec PRL-u. System, który formalnie występował w imieniu robotników, został przez tych robotników wprost zanegowany. Oczywiście koniec państw rzadko następuje z dnia na dzień. Podobnie z PRL-em. Jego agonia trwała przez kolejne 9 lat między powstaniem Solidarności w roku 80, a Okrągłym Stołem w roku 89. W tej ostatniej dekadzie miejsce Edwarda Gierka zajmuje generał Wojciech Jaruzelski. Wobec Solidarności Jaruzelski od początku był zwolennikiem zbrojnej kontrofensywy. Po uzyskaniu zgody ze strony Moskwy w nocy 13 grudnia 1981 roku wprowadził w Polsce stan wojenny. Władzę przejęła Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, której przewodził Jaruzelski obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Zwracam się dziś do Was jako żołnierz i jako szef rządu polskiego. Zwracam się do Was w sprawach wagi najwyższej. Ojczyzna nasza znalazła się nad przepaścią. Wielki jest ciężar odpowiedzialności, jaka spada na mnie w tym dramatycznym momencie polskiej historii obowiązkiem moim jest wziąć tę odpowiedzialność. Chodzi o przyszłość Polski, o którą moje pokolenie walczyło na wszystkich frontach wojny i której oddało najlepsze lata swego życia. Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. Wsadzono do więzienia liderów Solidarności, spacyfikowano społeczeństwo, armia na nowo odzyskała kontrolę nad krajem. W trakcie trwania stanu wojennego z rąk milicji oraz SB zginęło kilkadziesiąt osób. Stan wojenny rozpoczął okres wielkiej smuty. Spacyfikowana Solidarność była zbyt słaba, by przeciwstawić się władzy. Władza z kolei musiała stopniowo ograniczać represje, a jej sytuacja jeszcze bardziej skomplikowała się, gdy w Związku Radzieckim rozpoczęto kolejny okres odwilży. Dlatego schylek lat 80. historycy porównują do walki bokserskiej. Po 12 rundach dwóch przeciwników wagi ciężkiej jest wyczerpanych, jednak żaden z nich nie ma wystarczająco dużo siły, by zadać ostateczny cios. W takim właśnie klimacie pojawia się idea rozpoczęcia rozmów okrągłego stolu. O jego przebiegu i skutkach będziemy jednak mówić podczas spotkania na temat historii III Rzeczpospolitej. Podsumujmy zatem. Lata 1944-1989 to czas totalnej zależności Polski od Związku Radzieckiego. Dokąd pod koniec II wojny światowej dojechały radzieckie czołgi, tam sięgały wpływy polityczne Rosjan przez kolejne 50 lat. Nieważne czy rządził Bierut, Gomułka czy Gierek, to uzależnienie pozostawało faktem. Największe koszty ponosiło społeczeństwo. Choć co kilkanaście lat zrywało się do buntu, to zazwyczaj okazywało się, że racje moralne i intelektualne znaczą mniej niż pałka i gaz. Sytuacja zaczęła się zmieniać na przełomie lat 70. i 80. Po pierwsze, komunizm okazał się być kompletnie niewydolny ekonomicznie. Kolejne kryzysy dowodziły, że Polska powinna dokonać głębokiej transformacji. Po drugie, wybór Jana Pawła II skupił uwagę całego świata na naszym kraju, co utrudniło kolejne krwawe działania władzy. Po trzecie, pod wpływem papieskiej pielgrzymki polskie społeczeństwo stworzyło największy ruch społeczny w historii świata. Jednak wszystkie te elementy nie miały jeszcze rozstrzygającego znaczenia. No właśnie, bo kluczowy okazał się być czynnik czwarty w połowie lat 80. rozpoczął się w Związku Radzieckim proces, który zmienił dotychczasową doktrynę militarną. Po raz pierwszy od czasu wojny towarzysze radzieccy mówili wprost, że nie będą organizowali interwencji zbrojnych mających pomóc komunistom w państwach satelickich. Po raz pierwszy polscy, węgierscy czy czescy politycy mieli radzić sobie sami. Okazało się, że gdy zniknęło militarne wsparcie ze strony Moskwy, to zniknął jedyny argument utrzymujący komunizm w Polsce przez wszystkie te lata. Bez radzieckich czołgów Polska Zjednoczona Partia Robotnicza nie miała już przewodniej roli w państwie, jak to głosiła konstytucja. Dopiero połączenie wszystkich tych czterech elementów kryzys ekonomiczny, wsparcie Jana Pawła II, Solidarność oraz przemiany w Związku Radzieckim doprowadziły do jesieni ludów, do pokojowych przemian roku 89 w Europie Środkowej.